الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد محمد رسول حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح Allah